भगवान ने बड़ी मुश्किल से दो कान और दो आंख बोला खाटू क्यों खाटू से क्यों बुलाता है तू खाटू आ जा बोला दादा वो खाटू में तीन सेकंड उसमें दो सेकंड का धक्का चला और कुछ आपने पीछे से वीआईपी वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी जिसकी फाइल में गड़बड़ है उसको टाइम लगेगा और जिसकी फाइल में गड़बड़ नहीं वीआईपी क्या करता भाई जी बना तो बड़ा खुला दर्शन हो भट्टे के नीचे पंद्रह मिनट बारह का कहता मुझे बड़ा खुले दर्शन हुए और बावड़े तुझे दर्शन नहीं हुए तेरी पेशी चल रही थी अंदर तुझे क्या पता कर साहब क्या हुआ दर्शन तो उसको हुआ जब तक धक्के लगे था तो जब लाइनों में दर्शन करेंगे करो वीआईपी कोई दिक्कत नहीं एक दर्शन लाइन में उस भगत के साथ लगकर देखो जो पांच घंटे से लाइन में लग के वीआईपी को देख कर चुप हो जाता है कि हमारे दरबार में छत्ती नहीं तो क्या हुआ एक दिन हमारी भी चलेगी साहब हाथ पर जरा ताली बजा के करो हाथ अपने दिन के लगे सुबह सुबह अखबार कैसे पढ़ते हो पानी लाना मंदिर में जाओ बाबा को भी ऐसे देखा लो

होती है मूर्ति बुलाने वाला चाहिए होती है मूर्ति बुलाने वाला चाहिए बुलाता है बाबा का तू जाने वाला चाहिए बुलाता है बाबा का तू जाने वाला चाहिए मूर्ति है मूर्ति बुलाने वाला चाहिए होती है मूर्ति और किसी और को क्या किसी और को क्या मुझे खुद को भरोसा नहीं होगा मुझे ऐसा लग रहा है आज आठ तारीख नहीं आने वाली अठारह तारीख है और बाबा की ग्यारह है और मैं मित्र मंडल में घाटों में खड़ा होकर भजन कर रहा हूँ मुझे नहीं लग रहा कि मैं दिल्ली में कर रहा हूँ एक बार नहीं आएगा तो, तो प्रेम से दोनों हाथ करके चल पड़ा है चल ये ये बाबा ने सिग्नल दिया है वो भी खाटू वाला और खाटू में रहने वाला खाटू वाला ये भी खाटू रहते तो खाटू वाला खाटू वाला क्या इसके दरबार में ना कोई अदना है ना कोई आला है और ये नहीं देखता कि कौन गोरा और कौन आला है ये कमी है उनके लिए जिनको मांगना नहीं आता जिसको मांगना आता उसको पता है जो भी दर पर माता बाबा सब उसके दिल भरता और हरियाणा की जाटनी चार लड्डू मुसल से कूट के पांच दिन पहले ही बना लेती है बोले सेम डे टाइम नहीं लगेगा और कपड़े में बांध के रख लेती है पुजारी जी तो मांगते रह जाते देते ना लड्डू लेगी ना माता मेरे खाते बना के लेके आएगी आगे बता खड्डे तो नहीं होंगे छह दिन तो होंगे पापा भी छप्पन भोग बाद में खाता है पहले वो लड्डू ढूंढ ढूंढ के खाता है जो जानी लेकर आती है जो ऐसा भाव रखते हैं जरा ताली में नौजवान भाई खाटू गया सत्ताईस तारीख को गुरु जी मैं भी खाटू तो मंदिर के बाहर लिखा यहाँ फोटो खींचना अब वो लड़का लड़का दिल्ली का अब पढ़ा हुआ देख लिया लिखा हुआ मोबाइल निकाला फोटो खींचने लगा कार्ड आ गया भागा हुआ पंडित जी फोटो खींचना मनो है मुसलमान गुजर गया अब वो दिल्ली का था वो गार्ड वापस गया एक महीने बाद उसने फिर निकाल लिया वो फिर आ गया उसने वापस ले बैठा गया दिया अब की बार क्या किया आंखें खोली जैसे बाबा दिखा गार्ड को बुला बुला बता अब फोटो खींचने से मना करके दिखा आंखों में बिठा के ले जाऊंगा इसको क्या बात पर दिल्ली जनकपुरी जो उठाए दोनों हाथ आप चले जाओ छह बजे से सुबह सुबह छह बजे से पहले पहले झाड़ू कितने घरों में लग जाती है हमारी काम वाली लेट आती है भैया तो हमारी बहू नहीं निकाल निकालने दो उसको झाड़ू थोड़ी सी झाड़ू खुद निकालो सुबह उठते क्यों शास्त्र कहता है उठो नारी काटो बारी उठो नारी निकालो बुहारी क्यों बाहर खड़े कृष्ण मुरारी हर दरवाजे के आगे आता है ऐसे नहीं बुजुर्ग सुबह चार बजे सैर करने निकल जाते ऐसे ही संत चार बजे नहीं उठ जाते क्योंकि वो समय होता है जब ठाकुर जी की फ्लाइट लैंड करती है धरती की और जिसके घर में ठेकेदारी चलती ठाकुर कहता छोड़ना वहां चलते जाओ अपना पन्ने और तुम इतने दबाव में बताना कि तू सोचा मैं लगा देता हूँ जिस घर में आदमी झाड़ू लगाता है घर से सब कुछ चला जाता है और जिस दुकान में आदमी झाड़ू लगाता है उस दुकान की तरक्की को ये प्रकृति भी रोक नहीं सकती है वो तरक्की करेगी करेगी मेरा दोनों हाथ खोल के प्रेम से ये बात आ गया भगवान ने सबको दी है नजरिया किसी किसी को दिया अमीर सबको बनाया अमीरी किसी किसी को दिया कई बार करोड़पति के दरवाजे से भी भिखारी खाली चला जाता है और कई बार रिक्शा चलाने वाला भी दो रोटी खा रहा होता है और कोई मांग ले तो एक दे देता है बोले ठाकुर ने मुझे दिया तुझे भी देगा तुझे दिया तो मुझे भी देगा अमीरी अमीरी सीखो कई बार करोड़पति होकर भी कंगाल रह जाते हैं और अमीर कौन है उस दिन पता लगा जिस दिन नोटबंदी हुई कोई टैची लेके यहाँ घूम रहा था कोई यहाँ घूम रहा था और मेरे जैसा जिसके पल्ले कुछ नहीं था तुम्हें देखेंगे लेकिन जिन पर खाटू वाले की कृपा थी वो तब भी हंस रहे थे वो तब भी हंस रहे थे वो कभी उदास नहीं एक बार प्रेम कह देना आंखों के पानी